တယ်ဆရာတို့ GB ကိုလူနာတယောက်ရောက်လာမယ်အဲ့လူနာကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့ကျွန်တော် check up သွားလုပ်လိုက်တာသူက annual check up တွေကအားနာမည်ကြီးရဲ့နော် annual check up တွေကဟိုက grand သာ promotion ပေးလိုက်လို့ RU က promotion ပေးလိုက်လို့ဒို့မဟုတ်နော်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာစစ်လာလို့နော်ကျွန်တော်သွားတွေ့တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ तू ကတက်ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်56နှစ်ရှိနေပြီ तू က diabetes လည်းမရှိဘူး alcohol လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ ultrasound ရိုက်လိုက်တာ fatty liver သွားတွေ့ အဲ့ဒါတိုင်းတွေ့နေကြ fatty liver သွားတွေ့ရဲ့ and then ALD ကိုကြည့်လိုက်တော့ ALD က normal ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာတို့ကဘာမှရှာမတွေ့ဘူး ultrasound မှာ fatty liver တွေ့ရင်ကျွန်တော် recommend လုပ်တာအရင်ဆုံးဆရာ ALD လိုက်ကြည့်ပါ ALD normal ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ALD normal ဖြစ်နေရင်လောလောဆယ် liver မထိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆရာတို့ထားလို့ရတယ် ALD က abnormal ဖြစ်နေရင်ထားလို့မရတော့ အဲ့တော့ဆရာတို့ ultrasound ခုကြိုက်လိုက်ပါတစ်စောင်းမှာ ALD က normal ဖြစ်နေသေးရင်ဆရာတို့စောင့်လို့ရပါသေးတယ် normal မဖြစ်ဘူးဆိုဆရာတို့စောင့်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ question ကလူနာကျွန်တော် fatty liver ရှိရဲကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲအဲဆရာတို့ဘာဆက်လုပ်ကြအဲဆရာတို့ဘာဆက်လုပ်ကြဆိုဆရာတို့မေးရဆရာတို့ကဘာဆက်လုပ်ကြလဲအော် fatty liver တော့ဘိုက်ရွှဲရင်ရှိမှာပဲဆရာလည်းဘိုက်ရွှဲတယ်ဆရာမှလည်းရှိရပဲကုစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့လိုပြောမှလား ဟာမဟုတ်ဖတိလီပါဆိုတာကုရမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကဆေးပေးမှလားအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဆေးပေးမယ်ဆိုလဲဆရာတို့ကဘာဆေးပေးတယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အော်လက်တွေ့ဆရာတို့ဘာလုပ်နေဒါဖတိလီပါလို့တွေ့ဆရာတို့ကုလားမကုလားကျွန်တော်သိချင်တာကုတယ်အဲဆရာကြီးကကုမယ်ပြောတယ်ဆွေကုရင်ဆရာကြီးကိုထပ်မရမှာကျွန်တော်ဘာဆေးနဲ့ကုတယ်လို့မေးရမှာပေါ့ဘာဆေးနဲ့ကုလဲဆိုမေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုလာပါတယ်အဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်မကုပါဘူးဘာလို့မကုလဲ fatty liver ဆိုတာဝတ်တုပ်ပြဲပိုက်ရွှဲရင်ရှိမှာပဲပေါ့ရှိရင် fatty liver တော့တွေ့နေကြပါပဲဘာမှလည်းတိတ်အရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုပဲထားခဲ့လိုက်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင် concept ပေါ့အခု concept ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရ what do you mean by nafaldi and nash ပေါ့အဲ့တော့ nafaldi ဆိုတာပြောဖို့အတွက်က non alcoholic fatty liver disease အဲ့ဒီချက်ကဆရာတို့အချက်အနေနဲ့၃ချက်ညီရပါလိမ့်မယ်တစ်ကအရက်မတော့အောင်လို့ပြောတယ် ဒါပေမဲ့အရက်လုံးဝမတောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူပြောတာလားဆိုတော့လေအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့အရက်တော့မတောက်အောင်မတောက်တဲ့လူဆိုအမှန်ဆုံးပဲတို့ကတောက်ရင်တောင်မှသူရဲ့တမတ်ချက်ရှိရဲ့20 gram အောက်ကိုတစ်ပတ်ကို20 gram အောက်ကိုအဲ့တဲ့နဲပြီးတောက်တဲ့လူယူလို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာရက်တောက်တဲ့လူကညံ့များတယ်ညာတော့ကြောင့် nafati ဆိုတာ totally လုံးဝအရက်မတောက်တဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝအရင်မတောက်တဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ် အော်အရက်တော့ရင်တော့တပတ်ကို20 gram တနည်းအားဖြင့်21ပိတ်တဲ့မကြော်တဲ့လူဖြစ်ကောင်းဖြစ်21ပိတ်တဲ့ကြော်သွားရင်နဖက်ဒီလို့ခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆရာတို့အဲ့တော့နဖက်ဒီဆိုတာအရက်မတောက်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်လို့အရက်တောက်တော့တောက်တယ်နည်းနည်းလေးတောက်တဲ့လူဖြစ်နိုင်တယ်အရက်အများကြီးတောက်တဲ့လူမှသွားတွေ့ရင်တော့နဖက်ဒီလို့မခေါ်တော့နဖက်ဒီလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ဘာခေါ်လဲဆိုရင် alcoholic liver disease လို့ခေါ်တယ် တော့ alcoholic liver disease လို့ပြောဖို့ဆိုတာအရက်ဒီတစ်ပတ်ကို21 unit တဲ့ကြော်တောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်မိမဆိုရင်14 unit တဲ့ပိုတောက်တဲ့လူဖြစ်ရဒါကြောင့် non alcoholic ဆိုတာ totally zero ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်1က fatty liver လို့ပြောဖို့အတွက်ဆရာတို့နင်းနေ ultrasound မှာတွေ့ရင်တွေ့မတွေ့လို့ရှိရင် biopsy လိုက်လို့နော် histology မှာတွေ့ရင်တွေ့ဆိုတော့ biopsy ကတော့ကျွန်တော်ယူလေးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု ultrasound နဲ့တွေ့နေအောင် ultrasound မှာ fatty liver လို့ဖြစ်နေ နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကအခြားယောဂါတွေဘာမှမရှိအောင်ခြားယောဂါ means hepatitis B လည်းမရှိအောင် C လည်းမရှိအောင်အခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က other cause of liver disease ဘာမှမရှိအောင်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ nafaldi လို့ခေါ်ပါတယ်။နဖယ်ဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။နဖယ်ဒီလို့ပြောဖို့က non alcoholic ဟောသို့မဟုတ်နည်းနည်းတောက်တဲ့လူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အထူးဆောင်မှတွေ့ရမယ်။နံပါတ်3ချက်နေကအခြားယောဂါတွေမရှိအောင်။ဒါကိုနဖယ်ဒီလို့ခေါ်တယ်။ တူးတဲ့တစ်ဆင့်မြင့်သွားတာ Nash ဖြစ်သွားတာ NASH Nash အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကြောက်ရ why မို့ novelty ဟာ progressive မဖြစ်ဘူးကြာ non progressive လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့် novelty ကိုထားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ novelty အချိန်မှာဆရာတို့အဓိက recommend လုပ်ရမယ့်ချက်ကအဝိတ် short ဝိတ်ကို short lifestyle လုပ်ဒါပဲဒါသူ့ရဲ့ treatment ဒါပဲရှိအဓိက nash ဖြစ်သွားရင်မရတော့ nash ကဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် သူက steer non alcoholic steato hepatitis ဖြစ်သွားတယ် inflammation ရှိသွားတယ် nephraldy မှာ inflammation ကမရှိဘူး nash မှာ inflammation ရှိသွားတယ်ရှိသွားရင်ဆရာတို့အဲ့ကောင်ကနောက်ပိုင်းမှာစရိုးစစ်သမုတ်နော်ကာစီနိုမှာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကဒီလူနာဟာ nephraldy လားဒီလူနာဟာ nash လားအဲ့ဒါဆရာတို့ခွဲဖို့လိုတယ်ဘာနည်းနဲ့ခွဲမှလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းခွဲနိုင်တဲ့နည်းကဘာ ਉ စီပဲရှိဒါပေမဲ့